Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke video uh, kali ini untuk uh, analisis bertopik SPM matematik tambahan dan insyaAllah ini merupakan video yang saya rasa secara seriusnya saya buat kali pertama, video yang pertama secara serius untuk buat video ni dan dalam video dalam video ini dan video akan datang saya akan uh, membincangkan dan menunjukkan cara-cara untuk menjawab soalan-soalan yang terpilih daripada soalan-soalan SPM yang tahun-tahun yang lalu. Dan saya tak akan uh, sentuh terlalu mendalam tentang konsep-konsep bagi setiap bab. Sebabnya yang pertama, Ah, saya percaya benda-benda tersebut telah diajar oleh guru uh, para pelajar masing-masing di dalam kelas dan yang kedua uh, mengetahui ataupun tahu konsep sahaja tak cukup dalam matematik dan matematik tambahan tahu konsep sahaja tak cukup anda perlu tahu macam mana nak guna konsep tersebut ataupun macam mana nak guna hukum-hukum ataupun peraturan-peraturan ataupun formula yang telah kita pelajari baru di situ kita akan nampak adakah kita betul-betul faham ataupun adakah kita betul-betul menguasai sesuatu topik tersebut. Baik, dan dalam video kali ini saya akan fokus kepada bab yang pertama dalam tingkatan empat iaitu fungsi. Jadi kita ada satu soalan yang pertama kita ambil daripada soalan SPM tahun 2014 kertas yang pertama soalan yang pertama yang mana berbunyi begini Rajah satu menunjukkan hubungan antara set A dan set B dalam bentuk rajah anak panah. Jadi kita ada rajah satu dan kita ada elemen kita ada unsur-unsur set A dan unsur-unsur set B. Jadi kita ada dua soalan dalam soalan ini. Yang pertama A wakilkan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib dan B nyatakan domain hubungan tersebut. Dan soalan ini mempunyai markah dua markah. Baik. Jadi para pelajar sekalian boleh post video ini dan cuba untuk jawab soalan ini dengan sendiri. Uh, dan kita akan bertemu lagi untuk lihat bercara macam mana sebenarnya untuk menjawab soalan ini. Baik. Jadi kita kita lihat pada soalan A, wakilkan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib. Baik, jadi kalau kita lihat bentuk sekarang ni bentuk uh, kita kata hubungan antara set A dan set B ni agak unik dan tak pernah ditunjukkan dalam setahu saya lah dalam buku teks ataupun sebenarnya tapi masih valid, masih valid baik, masih valid jadi kita dapat lihat dalam set A kita lihat, kita ada kita ada kita ada negatif 2 kita ada 1 dan kita ada dan untuk set B kita ada dua unsur iaitu satu dan empat sahaja. Satu dan empat sahaja. Jadi kalau kita lihat di sini kalau kita lihat daripada set A dua negatif dua dihubungkan dipetakan kepada empat. Baik. Kemudian satu dihubungkan kepada satu dalam set B dan dua daripada set A dihubungkan kepada empat juga. Baik, jadi kita dapat lihat bentuk dia sebenarnya macam ni. Dan ini ya bentuk yang kita familiar dalam kelas, dalam dalam yang kita pelajari. Baik, jadi untuk wakilkan hubungan ini dalam bentuk pasangan tertib, kita boleh tulis sebegini. Baik, A curly bracket pasangan tertib oleh kerana pasangan oleh kerana pasangan kita akan tulis macam ni bentuk macam ni baik mula-mula sekali negatif 2 dihubungkan ataupun dipetakan kepada 4 kemudian 1 dipetakan kepada 1 dan 2 dipetakan kepada 4 baik jadi inilah bentuk pasangan tertib pasangan tertib ataupun order pass order pass baik oleh kerana dia pass ha dia, dia okay, sebab pass ni maksud dia kalau kita even sebenarnya benda ni kita akan banyak banyak digunakan dalam uh, geometri nanti dalam bab yang akan datang biasanya uh, dalam bentuk dalam bentuk ordered pass ataupun pasangan tertib ni kita ada A dan kita ada B okey dan A adalah okey uh, ha, sini saya boleh guna warna lain okay. kita ada A dan ada B Ini paling asas dahulu ha, satu maknanya kita kita faham dari bentuk macam ni kita akan faham bahawa sebenarnya A dipetakan kepada B di mana sekarang ni kita ada A A kita adalah objek oh tak nampak A kita adalah objek dan B kita adalah image B kita adalah image sebenarnya baik jadi inilah bentuk kita wakil macam mana kita represent one relation a relation by using ordered pairs. by, by using ordered pairs macam mana kita nak wakilkan satu-satu hubungan dengan menggunakan pasangan tertib ok ini untuk satu unsur dipetakan kepada satu unsur baik tapi kalau kita ada contoh kita ada okay, kita ada tiga pemetaan sebab kita daripada objek daripada domain kita ada tiga unsur yang dipetakan. okay, kita ada tiga unsur bukan kita tengok pada B maka kita tengok pada B kita tengok pada A kita kita tengok pada domain okay, berapa banyak yang dipetakan ataupun image berapa, berapa banyak objek yang dipetakan. sebab objek adalah unsur daripada domain yang dipetakan kepada kepada image okay. Jadi kita lihat sini ada tiga. Jadi oh, jadi sudah semestinya kita akan tulis sebegini. Kita akan senaraikan tiga pasangan. Kita kita kita, kita senaraikan tiga pasangan. Nah, selesai saja kita kita senaraikan, kita harus letakkan semuanya dalam curly bracket. Baik, curly bracket. Baik, jadi ini benda yang penting dalam kita nak tulis sesuatu hubungan menggunakan pasangan tertib. Yang pertama, kita ada bentuk objek dipetakan dipetakan eh, dipetakan pada image dan kedua kita senaraikan semua objek yang dipetakan dalam dalam kurungan curly bracket. Baik. Itu untuk A. Untuk B, nyatakan domain hubungan tersebut. Nyatakan domain hubungan tersebut. Jadi, cara kita tulis jawapan ni adalah B domain sorry sama dengan A ataupun ataupun dalam bentuk set iaitu kita senaikan semua unsur dalam A semua unsur dalam A sebab kita kita bercakap sekarang tentang domain Ha, kita bercakap sekarang tentang domain. Jadi, jadi termasuk unsur yang tak dipetakan pun pun termasuk domain. Baik. Jadi kita kita boleh tulis A dan lebih baik sebenarnya kita kita senaraikan semua dalam unsur A ni. Kita ada negatif 2, kita ada 1 dan kita ada 2. Tutup curly bracket. Dah selesai. Simple saja dua markah. Simple, tak perlu fikir banyak. Okey, sebab kalau kalau biasanya kalau soalan dua markah, dia tak akan suruh kita fikir lebih-lebih. Ha, jadi biasa soalan macam ni lah. Wakilkan, nyatakan. Dia tak suruh kita cari calculate ke kira ke apa semua kan. Okey, baik. Jadi ini untuk soalan yang pertama. Baik. Kita ada soalan yang kedua. Soalan yang diambil daripada SPM tahun 2012. Kertas yang pertama, soalan yang ketiga. Okey, kita ada soalan yang berikut diberi fx dipetakan kepada x tambah 5 cari a f3 b nilai k dengan keadaan 2 2 f songsang k sama dengan f3 Okey. jadi kalau kita lihat sekarang ni kita ada soalan satu Okey. ni masih berkaitan dengan fungsi soalan a berkaitan dengan fungsi Okey. berkaitan dengan fungsi Okey, soalan B kita uh, ada sentuh sikit tentang fungsi songsang. Fungsi songsang. Baik. Jadi pada pelajar sekalian boleh pause video ini dan cuba jawab soalan ini uh, dahulu dan kita akan bertemu lagi untuk lihat uh, jalan penyelesaiannya. Baik, kembali kita. Baik, jadi sekarang kita ada dua soalan. Ah, soalan yang pertama kita dikehendaki untuk mencari nilai nilai fungsi apabila x bersamaan dengan 3. Jadi untuk A, untuk soalan A, straightforward. Kita cuma, ok sebab soalan ni maksud dia f f3 ni maksudnya kita kena cari nilai f apabila x bersamaan dengan 3. Apabila x bersamaan dengan 3 jadi kita kena cari f fx ni apa apa nilai dia okey jadi oleh kerana x bersamaan dengan 3 jadi kita gantikan nilai digantikan x dengan 3 jadi kita tukar x 3 tambah 5 bersamaan dengan 8 dan itu soalan yang pertama soalan yang pertama biasanya kalau soalan tiga markah ada dua, ada dua sub soalan soalan A ni biasanya satu markah saja sebab kita hanya perlu gantikan nilai X dengan tiga tak banyak kerja Okey, tapi B ah, dia banyak kerja sikit Okey, pertama sekali benda yang kita kena cari adalah nilai ah, uh, benda yang kita kena cari adalah fungsi songsang bagi F dahulu cari fungsi songsang dahulu cari F F ke F kuasa negatif satu. dan yang kedua kita kena cari F tapi F3 kita dah ada jawapan dah tadi A dan kita ada kita dah ada jawapan A iaitu 8. Okey. Jadi sekarang ni kerja kita sekarang kena cari satu je. Uh, fungsi songsang bagi F. Jadi untuk cari fungsi songsang okey untuk B ni dia tak dia tak straight forward tapi dia dia tak susah mana tapi still step dia katakan y sama dengan fx. Okey, katakan sama dengan. So, jadi kita ada sekarang instead of berbanding kita tulis fx sama dengan x tambah 5, kita ada y sama dengan x tambah 5. Baik, daripada sini apa yang kita perlu buat sekarang ialah apa yang kita perlu buat ialah ungkapkan X dalam sebutan Y dalam sebutan Y dan Alhamdulillah kita punya fungsi tak adalah tak adalah serumit mana kita cuma ada fungsi nilainya saja X tambah 5 jadi kita boleh ungkapkan X dalam sebutan Y dengan cara yang mudah tak perlu tak perlu orang kata apa banyak step jadi kita cuma hanya perlu alihkan 5 ni. Sorry. Kita cuma perlu bawa 5 ni pergi ke kiri. Jadi kita ada x sama dengan y tolak 5. Okey. Tak boleh berhenti sini. Tak dapat lagi. Okey. Sebab kita perlu tukarkan x dan y ni. Jadi kita tukar x dengan f kuasa negatif 1x sama dengan okey y ni pula kita tukar dengan x x tolak 5 Okey, jadi sekarang kita baru boleh kita jawab soalan ini. Okey, jadi kita tulis semula soalan ini dalam bentuk. Okey, sekarang 2F negatif 1K sama dengan F3. Okey, dalam, dalam perperiksaan, kalau kalau seandainya uh, masih ada kita kalau daripada kita pandang daripada atas ke bawah tak ada ruang kosong tapi tepi banyak lagi ha, tepi banyak lagi jadi kita boleh tulis macam ni kita tulis kita buat arrow kita lukiskan anak panah sorry untuk kita nak bagi tahu kepada pemeriksa kertas kita bahawa soalan tak beri saya punya jawapan tak beri sama kat sebelah ha, macam tu ha. baik jadi sekarang kita ada Uh, keadaan sebegini jadi kita kita gantikan sahaja uh, kedua-dua fungsi ni dengan apa yang kita dah dapat baik jadi kita ada f1k okey sekarang ni kita cuma tukar k x dengan k saja okey cuma jadi kita ada dua darab okey x tukar dengan k tolak 5 sama dengan 8 okey jadi untuk sisi kiri persamaan ini kita perlu kembangkan uh, uh, kurungan tersebut jadi kita ada 2k tolak 2 darab negatif 5 jadi negatif 10 jadi kita ada 2k tolak 10 bersamaan dengan 8 jadi kita dapat 2k bersamaan dengan 18 sebab 10 negatif 10 kita bawa ke belah kanan jadi tambah eh, silap positif 8 jadi 8 tambah 10 ialah jadi 2K bersamaan dengan 18 dan K adalah 18 bahagi 2 iaitu 9. Dah, kita dah dapat jawapan. Okey. Jadi itu untuk soalan yang kedua. Soalan ini pun tak tak adalah orang kata apa susah. 3 markah. Okey, 3 markah cuma bahagian B ni banyak kerja sikit lah, banyak kerja sikit. Ha, dia tak banyak tapi banyak kerja sikit. Okey. Jadi kalau kita tak familiar dengan soalan macam ni, nasihat saya banyakkan latihan jawab soalan alat, eh, banyakkan latihan men, banyakkan menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan yang ni. Contohlah kalau ad pelajar sekalian tak mahir untuk tak mahir untuk cari fungsi songsang, banyakkan latihan untuk uh, banyakkan latihan berkena, berkenaan dengan fungsi songsang. Betul utamanya bagaimana nak cari fungsi songsang. Banyakkan latihan. Sebab dengan kita banyakkan latihan kita kita yang pertama kita akan jadi familiar jadi lebih orang kata apa kita dah dah biasa macam nak buat macam nak buat macam mana sebab benda ni berguna dalam exam nanti ha kita tak perlu uh, kelam kabut gelabah macam ayam semua kan tak perlu ha okey baik dan kita ada soalan yang terakhir untuk video kali ini soalan yang di, diambil daripada SPM tahun 2015 kertas yang pertama lagi soalan yang kedua baik soalan tiga markah tapi tak banyak sub soalan satu je okey baik jadi kita ada soalan yang berbunyi diberi fungsi fx sama dengan 3x dan gx sama dengan hash tolak kx dengan keadaan hash dan k ialah pemalar jadi ungkapkan hash dalam sebutan K dengan keadaan GF1 bersamaan dengan 4. GF1 bersamaan dengan 4. Baik. Okey. Para pelajar sekalian boleh pause video ni dahulu dan cuba untuk jawab soalan ni uh, dengan sendiri. Dan kita akan kembali selepas ini. kembali kita jadi kita ada kalau kita lihat balik soalan kita ada dua fungsi f x, okay, jadi sebenarnya tak salah untuk kita tulis balik fungsi ni kita ada f x sama dengan 3x dan kita ada g x sama dengan h tolak k x. Okey, kalau kita lihat dua ni pun tak ada kaitan. Dia, sebab dia dua-dua ni adalah fungsi yang berbeza. Dua-dua ni fungsi yang berbeza. Jadi macam mana kita nak ungkapkan H dalam sebutan K? Ha, sebab problem kita sekarang, masalahnya sekarang, masalah kita ni sekarang ialah fx dengan gx tak ada kaitan sama sekali. Dua-duanya adalah fungsi yang berbeza. Okey. Tapi sekarang ni kalau kita nak ungkapkan h dalam sebutan k, kita mesti Maksudnya dua-dua fungsi ni kalau dia berbeza sama sekali mesti ada satu keadaan yang menghubungkan kedua-duanya. Baru kita boleh ungkapkan hash dalam sebutan key. Jadi kalau kita lihat balik dalam soalan ni kita ada GF1 bersamaan dengan 4. Okey. <laughs> Okey, yang ni kerja pun banyak sikit sebab yang pertama sebelum kita boleh ungkapkan hash dalam sebutan key kita kena kena kena tahu dahulu ha, fungsi gubahan GF kena cari dahulu kena cari dahulu okey tapi tak apa ada shortcut dia ha, boleh boleh je okey jadi sekarang ni kita gunakan keadaan yang diberikan GF1 bersamaan dengan 4 GF1 bersamaan dengan 4 okey jadi kita tulis semula okey GF1 eh sorry GF1 bersamaan dengan 4 okey persamaan okey sisi kiri persamaan ni kita boleh tulis semula sebagai g kurungan f kurungan x kurungan x okey sama bersamaan dengan 4 eh silap bukan bersamaan dengan x bersamaan dengan 1 okey jadi kita nampak sekarang ni g adalah fungsi bagi f yang mana f juga adalah fungsi bagi x ataupun bagi satu. Okey. Jadi, okey, ada dua cara tapi saya nak tunjuk shortcut, saya nak tunjuk shortcut. Okey. Cari siap-siap F1 ni. Okey, maknanya kita gantikan nilai x gantikan x dengan 1. Gantikan x dengan nilai 1. Okey. Jadi sekarang ni kita tulis g Okey, silap tulis. g 3. Okey, kita ada x. Tapi kita, saya saya kata tadi gantikan X dengan 1 kan Sebab kita ada F1 Fungsi F Ok 3 darab 1 Bersamaan dengan 4 Dan 3 darab 1 Masih lagi 3 Jadi sekarang ni Daripada GF1 Kita telah tukar Ungkapan tersebut menjadi G3 Yang mana sekarang ni 3 ni adalah X Untuk G Nilai X bagi G Ok di sini pula kita gantikan nilai kita gantikan x dengan 3 dengan dengan nilai 3. Jadi mana-mana x yang ada dalam fungsi ni kita tukarkan x tersebut dengan nilai 3. Okey. Jadi kita ada cuma satu je kat sini. Okey. So kita ada hash tolak k darab 3. Ha dak hash tolak k darab 3. Okey, kita boleh tulis semula sebagai 3k sama dengan 4. Sebab sebenarnya biasanya orang biasanya dalam matematik kita akan tulis koefisien ataupun perkali di hadapan anon, di hadapan anu, di hadapan anon yang kita tak tahu nilai dia apa. Jadi biasakan tulis uh, koefisien uh, ataupun perkali yang kita dah tahu nilai letak di hadapan. Ha, baru kita letak di hadapan kita letak di hadapan huruf macam tu. Okey. Jadi sekarang ni kita ada hash sama dengan 3 hash tolak 3k bersama dengan 4. Okay, sekarang ni baru kita boleh jawab soalan kita, soalan kita ungkapkan hash dalam sebutan K. Maknanya, kita nak akhir jawapan kita hash, H sama dengan ada K dekat bahagian kanan persamaan kita. Okay, jadi kita lihat balik kita punya ungkapan hash tolak 3K bersamaan dengan 4. Jadi kita ada hash dan K di bahagian kiri. Di bahagian kiri persamaan. Okay, matlamat kita, kita nak hanya hash sahaja di sebelah kiri. Apa yang kita perlu buat? Kita nak hash saja. Kita tak nak benda lain. Tak nak benda lain. Sebab kita sekarang kita nak ungkapkan hash dalam sebutan K. Jadi bentuk dia hash mesti berseorangan di sebelah kiri. Apa yang kita boleh buat adalah kita alihkan negatif 3K ke sebelah kanan. Okey, bila kita alihkan daripada kiri ke kanan, bila kita bawa ke sebelah kanan, ia takkan menjadi negatif 3 lagi. Tak, sebab kita tukar dia punya simbol sign positif negatif okey sekarang kita ada negatif bawa ke sebelah kanan akan jadi positif jadi kita ada 4 tambah 3k selesai kita telah jawab <laughs> kita dah dapat apa yang soalan nak ungkapkan h dalam sebutan k inilah jawapan dia okey baik Baik, jadi oleh kerana soalan ni banyak ber, okay, oleh kerana soalan ni bermain dengan uh, subtopik fungsi gubahan. Fungsi gubahan ataupun dalam bahasa Inggeris dia composite composite function. Ha, soalan ni banyak main dengan composite function. Jadi kalau pada pelajar tak mahir, tak tak orang kata tak biasa lagi dengan topik ni, nasihat saya macam biasalah sama juga. Banyakkan latihan berkenaan fungsi gubahan. Terutamanya macam mana kita nak bentukkan fungsi gubahan. Ha, macam mana nak bentuk ben, terutamanya paling asas sekali bentuk macam mana nak bentuk fungsi gubahan. Ha, macam mana bagai bagaimana membentuk fungsi gubahan. Ha, ini paling penting. Kalau kalau kita tak boleh nak bentuk fungsi gubahan, soalan macam ni kita tak nak jawab sebenarnya. Soalan macam ni kita tak boleh jawab kalau kita tak tahu macam mana nak bentuk fungsi gubahan. Ha, macam tu. Okey, baik. Okey. Jadi itu sahaja untuk video kali video kita kali ini. Insyaallah dalam video akan datang uh, masih lagi fokus kita fokus pada bab yang pertama iaitu fungsi. Baik. Jadi kalau para pelajar sekalian ada pertanyaan ada yang masih tak jelas lagi boleh lontarkan persoalan tersebut di ruangan komen. Okey baik. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.